नमस्कार आईपाइथन के द्वारा सिंपल प्लॉट बनाने के इस ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है हमें आशा है कि आपके कंप्यूटर पर आईपाइथन चल रहा है इस ट्यूटोरियल में हम निम्न चीज सीखेंगे गणितिक फंक्शन का उपयोग करके सिंपल प्लॉट्स बनाना फिगर विंडो का उपयोग करके प्लॉट्स को बेहतर तरीके से समझना हम पाइथन शुरू करते हैं टर्मिनल ओपन करें और टाइप करें ipython हाइफिन pylab और एंटर दबाएं। पाइलैब एक पाइथन लाइब्रेरी है जो हमें प्लॉटिंग की सुविधा देती है इसके अलावा यह हमें कई महत्वपूर्ण गणितीय एवं वैज्ञानिक फंक्शन की सुविधाएं देती है शेल में ipython space hyphen pylab command चलाने के बाद आपको ipython और pylab पर कुछ जानकारी दिखाई देगी आपको इन वन प्रॉम्प्ट दिखाई देगा यदि आपको error plot matplotlib could not be imported starting normal ipython जैसे कोई एरर दिखाई देता है तो आपको प्लॉट matplotlib इंस्टॉल करना होगा और इसके बाद फिर से कमांड रन करना होगा अब ipython शेल पर लीन स्पेस टाइप करे और फिर क्वेश्चन मार्क टाइप करे जैसा कि डॉक्यूमेंटेशन में बताया गया है कि यह प्रारंभ तथा अंत के बीच में समानांतर नम सैंपल चिन्हित करता है उदाहरण के लिए हम 100 पॉइंट्स प्लॉट करने का प्रयास करते हैं टाइप करें स्पेस ब्रैकेट में 1 कॉमा 100 कॉमा 100 और एंटर प्रेस करें जैसा कि आप 1 से 100 तक नंबरों का एक क्रम देख सकते हैं अब हम 0 से 1 के बीच 200 पॉइंट्स बनाने का प्रयास करते हैं इसके लिए हमें टाइप करना होगा linspace ब्रैकेट में 0 कॉमा 1 कॉमा 200 यहाँ पर 0 शुरुआती तथा एक आखिरी और 200 पॉइंट्स की संख्या है लीन स्पेस में शुरुआती और आखिरी पॉइंट्स पूर्णांक दशमलव या कांस्टेंट हो सकते हैं अब हम माइनस पी आई से पी आई के बीच में 100 पॉइंट्स चिन्हित करने का प्रयास करते हैं यहाँ पी आई पाइलैब द्वारा परिभाषित कांस्टेंट है इसे एक वेरिएबल p में सेव करें यदि हम अब LEN ब्रैकेट में P टाइप करते हैं हमें पॉइंट की संख्या मिल जाएगी एन e, फंक्शन हमें अनुक्रम में एलिमेंट्स की संख्या देता है अब हम माइनस आई और आई के बीच एक कोसाइन कर्व प्लॉट करने का प्रयास करते हैं इसके लिए हम plot कमांड का उपयोग करते हैं यहाँ cos p हर अनुरूपी पॉइंट p पर हमें p की कोसाइन वैल्यू देगा हम cos p को cosine वेरिएबल के लिए सेव करते हैं और उसके बाद प्लॉट फंक्शन की मदद से प्लॉट कर सकते हैं प्लॉट को क्लियर करने के लिए हम clf फंक्शन का उपयोग करते हैं हम ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि यदि हम कोई नया प्लॉट बनाना चाहते हैं तो पिछले प्लॉट पर कोई असर न पड़े चूंकि हम प्लॉट ओवरलैप से होने वाली किसी भी प्रकार की अव्यवस्था नहीं चाहते हमें इसे clf फंक्शन से क्लियर कर देते हैं अब हम एक साइन प्लॉट बनाने का प्रयास करते हैं प्लॉट विंडो में उपलब्ध विभिन्न विकल्प प्लॉट को बेहतर रूप से समझने में हमारी सहायता करता है आइए इन विकल्पों पर एक नजर डालते हैं जैसा कि हम देख सकते हैं माउस पॉइंटर को प्लॉट के ऊपर चलाने से हमें प्रत्येक पॉइंट का स्थान पता चलता है विंडो के निचले बाएं और कुछ बटन्स हैं इनमें से सबसे दाई ओर का बटन फाइल सेव करने के लिए है इस पर क्लिक करिए और फाइल का नाम टाइप करें हम इस फाइल को साइन स्कोर कव नाम से पीडीएफ फॉर्मेट में सेव करते हैं जैसा कि आप देख सकते हैं हम फाइल फॉर्मेट ड्रॉप डाउन से निर्धारित कर सकते हैं PNG, EPS, PDF, PS जैसे फॉर्मेट उपलब्ध है सेव बटन की बाएं ओर मार्जिन निर्धारित करने के लिए स्लाइडर बटन है इसकी बाई और जूम बटन है इस बटन से हम प्लॉट को जूम करके देख सकते हैं जिस क्षेत्र को जूम करना है केवल उस क्षेत्र को निर्दिष्ट करें स्लाइडर बटन के बाएं और बटन का उपयोग एक्सेस को मूव करने के लिए कीजिए अगले दो बटन जिस पर बाएं और दाएं एरो का आइकॉन है यह प्लॉट की अवस्था को परिवर्तित करते हैं और उसे पहले की अवस्था में ले जाते हैं यह ब्राउजर के बैक और फॉरवर्ड बटन जैसे ही काम करते हैं अंतिम बटन होम है जो सबसे पहले प्लॉट को लक्षित कर देता है वीडियो को यहाँ रोकें, निम्न का अभ्यास कीजिए और फिर वीडियो को शुरू करें plot sine x into sin x by x. पहला प्लॉट को sin square by x.pdf नाम से पीडीएफ फॉर्मेट में सेव करें दूसरा जूम कीजिए मैक्सिमा ढूंढें तीसरा प्रारंभिक स्थिति में लाइए अब हम आज सीखी हुई चीजों को दोहराएंगे आईपाइथन के साथ पाइलैब कैसे इस्तेमाल करें लीन स्पेस फंक्शन का उपयोग करके नम समानांतर पॉइंट्स को बनाना एलियन फंक्शन का उपयोग कर अनुक्रम की लंबाई जानना प्लॉट का उपयोग कर गणितीय फंक्शन प्लॉट करना clf का उपयोग कर ड्राइंग एरिया को क्लियर करना ui की मदद से प्लॉट को बेहतर रूप से समझना और सेव जूम का उपयोग करना और एक्स तथा वाई एक्सिस पर प्लॉट को मूव करना माइनस पी बाई 2 और पी बाई 2 के बीच 100 समानांतर पॉइंट्स अंकित करना दूसरा पाइथन में फिगर क्लियर कैसे करें तीसरा अनुक्रम की लंबाई कैसे पता करें और उत्तर है पहला हम लिंक स्पेस ब्रैकेट में minus pi by two comma pi by two comma hundred command का उपयोग minus pi by two और पी आई बाई टू के बीच हंड्रेड समानांतर पॉइंट्स अंकित करने के लिए करते हैं दूसरा हम clf क्लोजिंग ब्रैकेट फंक्शन का उपयोग फिगर क्लियर करने के लिए करते हैं तीसरा हम ब्रैकेट में sequence underscore name फंक्शन का उपयोग अनुक्रम की लंबाई जानने के लिए करते हैं आशा करते हैं कि इस ट्यूटोरियल का आपने आनंद लिया और इसे लाभदायक समझा धन्यवाद